України. Те, що ну, дайте мені ще одну карату. Е, те, що ми сьогодні бачимо, е, початок виготовлення паспортів України у вигляді ідентифікаційних карток, це справжня революція. Це останнє прощавай Радянському Союзу, радянському паспорту. Бо формат українського паспорту був виготовлений ще в першій половині ХХ століття. І це фактично абсолютно нові підходи, які дозволять нам зробити декілька дуже важливих революцій. Революція перша це перехід до електронної держави, до електронного урядування, коли після внесення невеличких змін е, прийняття Верховною Радою позиції по цифровому підпису. Ми фактично сьогодні дозволяємо використовувати унікальні можливості, які містяться в цьому невеличкому е, пластику. Що тут може бути? Не лише те, що є в паспорті, не лише адреса, основна і дублююча фотокартка, не лише прізвище, ім'я по батькові. Тут більше 400 кілобайт інформації. І нам треба сьогодні крок за кроком йти до того, щоб наповнювати цю інформацію. Чому б тут не бути медичним даним громадянина? І не треба з собою до поліклініки таскати і шукати е, свою медичну картку. Чому тут не може бути податкової інформації разом з ідентифікаційним кодом, для того, щоб людина в будь-який час, не збираючи тонни, купи аркушів різних довідок, мала з собою лише цю картку. Чому б в центрі адміністративних послуг, в прозорих офісах, які мають відкритися сьогодні в кожному обласному і в перспективі і в районному центрі, лише коли ти надаш цю картку, ти міг отримати будь-який документ, і тобі більше не потрібно нічого. Хочеш засвідчити нотаріально будь-який документ, достатньо цієї картки. І це відкриття цього важливого шляху майбутнього. Багато років нас годували тим, що держава не здатна це робити, що нам потрібні якісь приватні компанії, пов'язані з корупцією, на які будуть витрачатися величезна кількість державних коштів. На сьогоднішній день ми говоримо, що це має коштувати в межах 100-160 гривень е, без ПДВ. І тут має бути все. Друга позиція. Це є величезна, нарешті, багато років про це говорили. Але нарешті, коли було жорстко сформовано план дій щодо безвізового режиму, ми спеціально заклали виготовлення і переведення від пострадянської е, до європейської системи ідентифікації особи, ми це зробили за дуже короткий термін. До речі, я хочу сказати, що і інвестиції, якими нас лякали, були відносно помірні.